jënd seeni sifflet yaa ngi dégg jënd seeni seeni seen lépp version du Sénégal lañ wax tabaarakallaahu télé bi tàkk na man Selbé Ndom de maa ko wax barkeb Serigne Touba danañ dóor bene dugg naa ko ci barke laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullaah Selbé Ndom day dóor bene dañuy dóor bene won leen ne waa bene ay gerte dong lan yéen lu ngeen xam ci gerte waa àddina bi waaye xanaa toj rekk yéey gis nga ni ñuy tojee gerte nii di leen di yéey gerte gi noonu la ñuy def waa bene amul tiit amul ragal ñun laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah la ñu xam dëkk bii li ma la wax ay wàll yoo nga fi sëriñ tuubaa